Hej, vi ska göra nyttiga mellanmål. Och det vi behöver till detta är tre apelsiner, tre äpplen och tre bananer. En skål, en kniv, en skärbräda och tre spett. Vi ska börja med spetten. Så vi skär äpplet. Jag tänkte åtminstone... Men hallå, vad heter... Men jag vill ta bort hennes barn. och så ligger de på axeln. Sen så tar vi och hackar bananen. Vänta jag kan börja sätta ut här ju. Nu går sen på apelsinen också. Ja. Herregud folk. Så alltså, vet de att jag filmar? Mm, det får du klippa ut sen. Det ska jag. <laughs> Han ska klippa bort alla svärord du säger. Precis. Precis. how much is the clock? Ingen aning. Att jag var tvungen helt plötsligt att uppbära apelsinen. Till det. Men det är väl inte så att de ser ju vad vi gör. Jag får det så stoppar jag in i min Håll tyst. <laughs> Så här ser ett färdigt spett ut. Vänta. Mm, mm. Det är jättebra. <laughs> Går det bra? Japp, alltid. Så måste man bara... Alltså... Kan man Skynda sig eller?